Watch out mga kapogi! Oh, mekaniko namin ng damaw. Nandito ngayon, mga pasyal. Kailangan namin ng rescue. Ayan pa yung uh, dalawa. Nasira kasi yung aking uh, sasakyan. Kaya kailangan ng uh, mga the best na mekaniko. Ayan. Hello! mekaniko namin, ayan. Uh, ah, uh, ah, electrician Pinoy. Ayan ang uh, mekaniko namin. Uh, ano bang lahi yan? ah. <laughs> Ayan na sila. Magawa. Sila'y nang hinibayo at Wala sila rito. Ayan, o. Oh. Wala si Toto. Ayan ang uh, mekaniko namin sa truck. Three hours later. Sa mga pamilyang nakaahon Kay sarap kung naghihirap noon Sa paglipas ng taon Hayahay na ngayon Dugo at pawis Kanilang inialay Buwis na buhay ang paglalakbay Hindi lang ang pamilya Sa inyo'y nakasalalay Kasama ating bayan sa inyo sa mundo Ang Pinas sa inyo isang luto Malawak man ang daigdig Malayo ka man kababayan Sa kalungkot ay huwag padadaig Pilipinas Sa inyo'y saludo Malawak man ang daigdig Malayo ka man, kababayan Sa kalungkot ay huwag padadaig Labang Pilipino Saan man sa mundo Ang Pinas sa inyo'y saludo Malawak man ang daigdig Malayo ka man kababayan sa kalungkutan ka sa sariling bansa Marami ang tapos sa pag-aaral Maraming hindi kapwa naghihira Dahil sa ganitong kalagayan Sila ay nagpasyang lumisan ng lang Lisanin ang bayan, lisanin ang pamilya Sila'y nangingibayo at do'y umaasa noon Kalabang mortal ay humsik kaibigan Ang iba'y mapalad, iba'y naaapi ang kalagayan Ganun pa man, matibay ang Pinoy Saan man sa mundo Ang Pinas sa inyo'y saludo Malawak man ang daigdig Malayo ka man kababayan Sa kalungkot ay huwag padadaig Saksi ang mga resibong naipon sa mga pamilyang nakaahon Kay sarap kung naghihirap noon Sa paglipas ng taon, hayahay na ngayon Dugo at pawis, kanilang inialay Buwis na buhay ang paglalakbay Hindi lang ang pamilya sa inyo'y nakasalalay Kasama ating bayan sa inyo sa mundo Ang Pinas sa inyo'y saludo Malawak man ang daigdig Malayo ka man, kababayan Sa kalungkot ay huwag padadaig man sa mundo Ang Pinas sa inyo'y saludo Malawak man ang dahilig Malayo ka man, kababayan Sa kalungkot ay huwag padadaig Labang Pilipino Saan man sa mundo Ang Pinas sa inyo'y saludo Malawak man ang daigdig paman, kababayan sa kaluguan Ingat lang, ingat sa pagbaba. Yan ang ating uh, sasakyan. Laki, no? Yan. Sila ay nagpasyang lumisan na lang. Lisanin ang bayan. Sa akin ang pamilya. Sila'y nangingibayo. Saan nga, lumipat tayo na nado sa isa pang uh, ko. Naman tayo sa isa empty handler yan ito ito naman yung empty handler yan binubuhat lang niya puro empty lang yung kanina mga uh, full yan yung aking isang uh, empty handler ito ang aking sasakyan yang sebenarnya pendawa Indonesia masuk full area itu namanya masuk empty area nah, yang itu empty area yang saya mau repair nama dari bridge kasi yung parking area yan pinaparada din mga trailer tapos yun yung isa kong sasakyan ngayon nakaparada kasi may sira kumbaga sa tao ay eh, nakakumpine siya ngayon di ko alam kailan matatapos tatapos yan ang pinaka-gate namin yan ang main gate walang gamit truck ngayon kaya lang siya. Ayan. Ayan yung aking sasakyan. Ayan, nakita nyo na.